بابت جینده هایی که در اختیار من گذاشتید بس ببینم چجوری بس بارون میاد بارون نمیاد اما چرا صافه ولی بارون میاد کلاهی منی بذاریم و برو بریم <laughs> چه های خوبی میذارن توی چیزشون یه آه خدا پاره شده <laughs> یا پایین ببینم قلوم ساخت چه وزشه پوفیوز چه رانندگی داری؟ مجبور تو از پشت کوبیدی به چی؟ بلند شد؟ بیا اینجا میکشمت پوفیوز مادر به خطا بودو بودو بودو شدیم بابا ماشین شو بردار بریم بریم بار ببریم محمد خسته شدم بابا یا حضرت وانه بیچه این مرحله میتونیم بریم با تو نه مرحله نمیخوام محمد من فقط میخوام برم دیسکو عجب ماشینی وقتی رئیس میاد همه باید خلاف کنید احمق کلاه کاسکت واسه چی گذاشتی؟ بیا برش داشتم سلام امو جون شوم شو پایین کاریت ندارم عجب <laughs> ماشینی هورا با پلیس سلام چی ماشینم چی؟ دعوا داری؟ الان حساب تو میرسم بایستا طرف خواهی کرد باشتا <laughs> ببینم پوفیوزه لاشی میخواستی منو بزنی؟ ها؟ ها منو میخواستی بزنی؟ پوفیوز؟ بیا پایین ببینم یه پایین امو منو میخواستی بزنی؟ <laughs> خواهی کرد <laughs> سوار شو بریم سوار شو الان پلیس پیداش میشه وای پلیس اومد ای بابا چرا میپری بیرون احمق چی کار کنم فکر کنم مثل سلندریاس چی نمیشه آها این عجب ماشین اینه یا حضرت مازراتی سلام هم اومد تا بار مازراتی سوار نشده میشه سوار شم ممنون از لطفت هیچ وقت فراموش نمی کنم این لطفتو خدافز چه سرعتی داره پشمام اوره های لس آنجلس رو گاه میکشم الان هم نگاه کن فقط فقط نگاه کن چی اشمام چقدر حرفه ای میدونم آره ریدی بابا غلط کردم بابا چه حالی میده آه شوفیوز اسکل ریدی تو ماشین آخ منو ما داره به خطا بیا پایین اول رفیق تو بزنم گم شو پایین گم گم شو تا تو باشی دیگه منو نزنی بازو با بسته دیگه بریم کجا؟ به کارمون برسیم آره فکر کنم برای امروز کافی بچه ها یا بلفست No! Eh! Bitirdim. Ben zindim. آره این به کارمون برسیم آره بچه ها دیگه به اندازه کافی سرگرم شدن چقدر بارون میباره تو این خراب شده بس دیگه بچه ها شبتون بخیر خدا خوب دوستان حتما دفعه بعد برامون تو کامنت ها بنویسید که کجاها بریم چی چی چی چی هرچی هم ایسترگ و اینجور چیزا بلدید بنویسید که اجرایش کنیم من اینجا رئیسم یکم رئیس بازی در بیاریم من رئیسم من من آره هیچکی نیست اینجا به خاطر اونم خفه شو دمتون گرم خداحافظ